Allah SWT nak gambarkan pada kita ni untuk kita amati, untuk kita lihat waktu berlakunya sesuatu perkara yang berbahaya apabila keadaan tersebut keadaan yang di luar kawalan kita. Contohnya gelap. Majority, hmm. kebanyakan crime berlaku bila ni? Malam lah. Bila waktu malam ni macam-macam perkara yang boleh berlaku yang di unexpected. Ya, jadi jadi macam macam benda tu pada waktu malam. Maksiat pun pada waktu malam. Waktu uh, apa? Hmm. Uh, percampuran lelaki yang perempuan pun pada waktu malam. Waktu malam. Banyak benda ah. yang berlaku pada waktu malam pa, yang berkaitan Pak dengan maksiat. Pak Ma'un bila dia nak pergi menari twist pada waktu malam. Ha, kan? Dia tak buat siang-siang lah benda tu kan? Sebab jadi dia, dia malam dia, tengah tidur. Dia tukar baju dia, dia pergi campak dia. Apa ni tongkat dia pergi campak tongkat dia kan? Apa? Yes. <laughs> dia masuk je dalam tu. Yeehaw! <laughs>